你在品味上一个六六六的话，你的数学成绩会大。我要带你去环游世界，带你走上热门，你还不想看见他们吗？太不听话了！来啦，开会。我的手这辈子就是跟色素是不会分手的，这辈子都不可能跟色素分手的。好吓人呐！好吓人呐。 我的太透，还没有好的被我霍霍。看我娘，这个太透了，这个嫁妆怎么样？一身的红嫁衣，我的天呐！还有一个，快点点点我的手，没色素。好了，就这样吧，就这样吧，受不了了，我要受不了了，这个死候我自己都看不下去了。 请开始写你的日记，打开了窗很透气，慢慢等待，请别着急。我唱着。